El Tratado de Libre Comercio que pretenden firmar la Unión Europea y la administración de Obama, los Estados Unidos de Norteamérica, es un tratado que viene impulsado por la Comisión Europea. Una de las consecuencias más importantes que puede tener el TTIP sobre la agricultura, pues en un principio pues mm, concentrar todas las multinacionales eh, Mm, biotecnológica, agroalimentaria, agroquímica, en manos de, aquellos eh, productores mayoritarios, con lo que se iba a desmantelar en gran, en gran proporción los pequeños eh, productores agrícolas y ganaderos. El PISA es un tratado monográfico sobre servicios, ¿Qué significa eh, diferentes países de la OCDE, entre ellos todos los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y algunos otros como Australia, Nueva Zelanda, han acordado eh, liberalizar los servicios. La liberalización de los servicios implica que servicios que hasta ahora eran monopolio de, la, lo público pasan a estar en el mercado, pudiendo entrar las grandes multinacionales para gestionar esos servicios. ¿Se tenderá a igualar las, legislaciones laborales de Estados Unidos y de Europa por abajo y nos, encontramos con que Estados Unidos es un país que no ha suscrito la mayoría de los convenios internacionales de la OIT en materia laboral ni está eh, eh, a la altura de los estándares europeos que si bien se han visto perjudicados mucho en los últimos años y recortados en gran medida, están ahora mismo muy por encima de Estados Unidos. Por primera vez, eh, las multinacionales van a poder negociar directamente con los gobiernos y además está, eh, una, de, las medidas que tiene es, eh, es que va a haber unos tribunales que van a juzgar esa negociación o esa relación entre los gobiernos y las multinacionales, dándole a estas, a las empresas, un poder enorme eh, sobre la posibilidad de decisión del gobierno. Después de la gran pérdida de derechos laborales a las que nos hemos visto sometidos con el TTIP, nos que aumentar aún más esa pérdida de derechos laborales. Le tienen tanto miedo a, la opinión pública que han ocultado ni han pretendido ocultar las condiciones básicas del tratado. Esto enriquecería e iría a favor de las grandes multinacionales de eh, vendedoras y productoras de semillas. Quedaría la semilla en sus manos. La manera que se está negociando, que es total secretismo, no hace que no sepamos cuáles son las materias que van a seguir siendo públicas y cuáles van a estar abiertas a la gestión del PISA. No es el tratado para, para el pueblo, es el tratado para las grandes multinacionales. Eh, por nuestra salud, por respeto al medio ambiente, con respeto a los animales tenemos que decir no al TTIP. En definitiva, detrás de la demagogia con la que se defiende el TTIP, vendiéndonos que será un tratado que permitirá la creación de empleo y el crecimiento económico, detrás del TTIP, como detrás de la mayoría de los tratados de libre comercio, lo que encontramos es una nueva reducción de los derechos de los trabajadores. Este tratado lo vamos a parar. Por todo lo anterior, declaramos a Barack Obama, en su calidad de presidente de los Estados Unidos de América, persona no grata. Y hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales andaluzas para que expresen activamente su rechazo a los objetivos del viaje. La visita de Obama es la de alguien que representa la continuidad de la política militarista e intervencionista de los Estados Unidos, esta política no se ha limitado al Medio Oriente, donde ha continuado interviniendo, alentando el desastre humanitario que iniciaba la guerra en Irak y que continuara la intervención en Siria, siendo uno de los responsables del drama de los refugiados. Obama ha ampliado el despliegue militar en Afganistán y ha puesto en marcha durante su mandato una política de asesinatos y ataques ilegales con drones en distintas partes del mundo, desde Yemen a Afganistán o Pakistán, que solo en Afganistán han provocado más de 400 civiles muertos. Obama ha impulsado una escala militarista contra Rusia, alentando el conflicto en Ucrania, desplegando fuerzas de la OTAN en países limítrofes e impulsando el llamado estudio antimisiles y el aumento del gasto militar norteamericano en Europa, que se ha cuadruplicado en los últimos años. No al TTIP, no a la guerra. OTAN no, va a ser fuera, Andalucía por la paz.